Bos, mulai bos. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ya pare, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pare kabare sahabat-sahabat YouTube. Iya wes saya kembali balik channel mana ak satu prek. Ah, aku iki kayak ono kesempatan kating review jenenge handphone poco. Percaya ta awakmu? Aku gak percaya belas iki lho, Rek. Temen ya sumpah lho gak percaya aku. Saiki ngene yo, kono lek percaya mbek gak, lek jarene poco iku lagi viral, Rek. Jarene handphone iku iso sangar, jadi iso gawe moto sebarang kalir, iso digawe video sing wapi. Jarene ngono aku dhewe gak ero, apa yo temen-temen. Tapi ngomong-ngomong, Rek, handphone sing tak gawe saiki ku yo poco iki, Rek. Percaya apa gak? Yo iku deloken. Mari kita dudukno caranya tinggi, Rek yo. Gawarane poco iku dhewe. Lek kon gak percaya, ayo dibuktikno barang-barang bareng lek aku dhewe gak percaya. barang ayo, settingan iku kowe. Arek tukar setting opo ae. Lah niku nang layar rek yo. Dadi awakmu aja sampe kedip, lek kedip waduh sok lali kabeh awakmu kok carane. Wes pertama-pertama ngono rek. Dadi kono screen recorde, jare screen recorde iku digawe lek awakmu kate opo iku kate lek jarene gamer-gamer ngono kata lek gak ero aku yo. Wis mari ya, ah, Bro. Oh wes rekod ta? Ya wes, iku carane rek. Dadi aku iki saiki nganggo settingan sing uh, 4K 30 FPS. Jarene ngono, mbung 4K iku mbung 4K tok ta. 30 FPS ku apa gak ro rek. Jujur aku gak ngerti yo, Tapi gak apa-apa, ayo ben podo-podo sinau ne bareng-bareng rek yo, Jadi rek jarene 4K iku resolusine gede rek. Jare tekan 2000-an ya. 2000 kali piro ngono rek. Engko deloken ya nang kono ana settingane kok waca nang YouTube apa nang Google ya. Terus aku nganggo 30 fps. Jare 30 fps iku gak ngerekod per second rate rek. Jare ini per gambar-gambare ku resolusine sak sakmono macane rek. Nah, iku jenenge fps. Nah, engko iki tak kei beberapa contoh nih rek ya. contoh nih kok aku video nganggu fitur-fiturnya foto tadi ya gak ono editan gak ono sejarah ini ngomong apa iku kalian trading tau apa gak ono iku rek Dadi nah, tak kei sing sakmestine sing ana nanggone poco. Nah, contohnya kalau ngene rek, iki aku nanggone jero studio. Nah, aku nganggo lighting yo, lightingku sing biasa-biasa rek. Nah, iki aku nane tuku nanggone koncoku. Nang koncoku aku dikei rek ono kaos e, iki kaos nang mburi rek yo. Terus iki aku dikei sak casing aksesoris rek. Nah, casing iki yo api rek, dadi supaya bong lindungi lensane jare ngomong ngono. Nah, aku dodolan, aku mbiyen gawe kamera kok ngene iki rek. kamera iki nganggo Samsung karo nganggo Nikon iku cukup lek digawe detaile kamera tapi yo ngono rek karena aku ribet gowo ngalor ngidul wedi ilang koyo ngono rek kadang aku lalian saiki tak kei dudukno ya apa carane ngrekod nang di studio lek digawe arek-arek YouTube sing anyaran nah koyo ngene yo lek bagi wong sing lumayan koyo profesional profesional ngono iku rek jarene ya wis lumayan tapi yo aku yo sik belajar rek padha-padha sinaune be elek bolo-bolo pokoco-koco arek-arek nang kono sing luwih pinter tolong duduk ono yo jadi channel iki ben iso dikomen iso membangun padha-padha tambah pinter e, rek yo Tadi aku rodok-rodok profesional rek carane golek duit nang YouTube ya koyo ngene iki carane. Dadi rodok-rodok soro. Eh, hey, bos, cerita menomonganmu. Sik, lek iso percaya yo. Oh, sampeyan kok gak percaya. Hmm. Mas, tai eh, bakso. kayak ngono ya. Jadi meloki terus ya apa langkah-langkahku nglakoni gawe fitur-fiture poco. Engko aku nang coba, engko tak dudoki apa wae, engko apa cek settingane melok ono, engko cek awakmu iso kreasi, sak ide ide tokno kabeh rek. Ya wis, paling ngene kemare. Bos, ya. bos, bos, bos. Apa maneh? Klambine golek emak. Eh, Waduh, sore rek. Sorry, sorry, sorry yo, tak ganti sih. Lah, ngono iku mau rek, jalan ceritanya aku nggawe poco rek. Jadi nggawe poko iki mau. Dadi hasilnya koyok ngono. Oleh percaya oleh gak yo, iku gak ono jenenge color grading rek hasilnya. Iku mau ono gambare arek-arek iku mau anakku dhewe rek seneng slow motion. Nah, iku iku jenenge metode slow motion. Ku lek sing slow motion tak duduk, dudukno meneh carane gawe fitur sing apik maneh rek tak gawekno konten ku awakmu totoken yo. Iku tak gawe durasine yo gak dawa-dawa temen sepenting awakmu sok ngerti nyetinge yo apa carane njukuke yo apa rek yo. Awakmu yo ojo lali subscribe rek. supaya aku bisa kayak konten sih ngapi sih tak butuh nomane sih paling penting rek urip no notifikasi ini ambek komenmu rek sing positif baik supaya apa bangun bersama-sama cek iso adewe gawe kreasi bersama-sama bener rek ya iku ae sidi ae gak usah sesuai gak usah dawa-dawa dadi aku gak akan bacot kemeng cangkem rek dadah wis mari ya rek ya hmm enak eh